قصيدة أنادي عليك للشاعرة دكتورة أمل بالعربي أنادي عليك لا تخف نادي لا تخف نادي فقلبك تسمع همسك ويستجيب يوما لشوقك لا تخف نادي فقلبك تسمع همسك ويستجيب يوما لشوقك ويرسم حنين على ورق الشجر ويرسم حنينه إليك على ورق الشجر ويعزف على وتر القلب أحلى النغمات بالفرح ويعزف على وتر القلب أحلى النغمات بالفرح فقد يكون فقد يكون جدار الصمت هو الأمل فقد يكون جدار الصمت هو الأمل فكيف تختفي فكيف تختفي ولا أناجيك فكيف تختفي ولا نناجيك وكيف تهرب وأنا أنادي عليك تعال تعال نغني أغنية عشقنا تعال نغني أغنية عشقنا هل ما زالت هل ما زلت تفتكرها أم حذفت من قاموس العشاق هل ما زلت تفتكرها أم حبطت منك ومن نشاط سوف أعبر كل البحور وأصعد على التلال والصخور لأصل إلى بحر عشقك سوف أعبر كل البحور وأصعد على التلال والصخور لأصل إلى بحر عشقك وأغرق في أمواج بحرك وتكون أنت مجدافي وقبطان سفينتي التي تبحر في نهر غرامك لتصل لشاطئ روائك ستكون أنت مجدافي وقبطان سفينتي التي تبحر في نهر غرامك لتصل إلى شاطئ أشرف مع تحياتي دكتورة